真的太感动了！我刚收到一个礼物，是在这里照顾我的家庭，有点像哄爸哄妈，但是他们其实是学校的员工，然后他们自愿帮助交换生，然后他们送我一袋情人节礼物。 我看到的时候都快哭了。有一朵花，一张卡片，煮蛋的小机器，一些泡面，还有一盒蛋，应该是那个机器要用的。嗯，这个感觉很好吃。巧克力，在这里真的要很谢谢他们，Daryl 跟老夫人，真的非常的谢谢你们，让我今天觉得好幸福。 鸡血。我今天还跟室友订了披萨，然后我没来吃过，等一下就要去拿披萨了，耶、！Today I'm going to make <laughs> Puerto Rico rice. There's a hi. Let's make it together. Yeah. Yay. And Hangul, Korean. Jin we need rice and, and the powder. It's a flavor. Yeah, and we need these here. And our hands. yeah, and some tomato sauce. And olive, olive oil. Yeah, let's do it. Yeah, you need to grind yeah, yeah. the hard. Yeah. <laughs> No, it's hard. It's okay. Yeah. Okay. Mm-hmm. It's looks great. Yeah, I got it. 我在闻到一个很香很香的味道， <laughs> 新人在帮我们煮干锅，他加入，哎，先加土豆，然后再加料。对，因为土豆比较难熟，然后需要先把它炸一会儿，然后再放其他的东西。然哈，然后再加底料跟肉，然后我们后面还有火腿肠，嗯。 这边还有蒸蛋，刚刚学到一个蒸蛋，就是把两颗蛋加到碗里，再加入热水，然后再拿去蒸，对不对？对对对，可以用微波。等一下来试试看好不好吃。 我刚刚把明信片寄出去了，然后这个是美国的邮局，白白的，超漂亮的。对，然后它二十张邮票是一个十连画图案，是二十三块，就绿绿的那个。对，然后总共寄了二十张明信片，呜呜呜呜今天。是。 二月二十号，然后我来看一下它多久后会寄到呢？对，其实啊，也邮局真方便，不然可是其实像在网络上买比较便宜，网络好像是我记得亚马逊是十九块，对，然后反正寄出去了，终于耶。 Happy birthday. Dia start. Thursday. 现在要去寄书，就是在亚马逊上面卖书。然后我想要说一下，就是它有这种就是 printed label，你可以比如说你在网络上卖，然后跟他买邮政的购物配送，这样就只要三块多。对，这是一个卖书。 还蛮划算的，我觉得，因为如果你自己去邮局寄，运费加十三块，对。但是如果在亚马逊上面买，就非常的便宜划算，也可以直接寄给跟你买的人，对。那就是这样，我现在要去买书了，去。 我 <laughs> 今天去哪一间？泰式，一间美国的泰式餐厅，看一下好不好吃，跟台湾有没有不一样呢？好，等下就来看吧。 它叫 four four four four T H O，yeah。 影片就到这里结束喽！如果你喜欢我的影片，别忘记留下你的喜欢，帮我按一下订阅。欢迎在下方留言告诉我你最喜欢影片的哪个部分。那我们下部影片见喽，拜拜！